Așa, chiar așa. Uitați. A meritat. Gândește-te o secundă, da. Gândește-te ce vrei să spui. Acum poți să spui. A merita pentru mine este a avea curaj să te opui tuturor, să umbli după fluturi prin scenă, dacă asta vrei, și să și câștigi bani. A merita înseamnă să faci numai ceea ce vrei tu, ceea ce îți place, să te joci, merita îl vei avea după ce faci toate astea, dar uh, cred că mai e o condiție. Trebuie să renunți la a fi pe plac oamenilor. Numai atunci dobândești ceea ce meriți când nu mai vrei să fii pe plac oamenilor. Și când vrei să fii pe placul tău. Super!